hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है चलिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं और समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हमें क्या खास सीखने को मिलेगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो रहा है यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया सीनैरियो देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह का होगा ठीक है अब हमें कंडीशन देनी है कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर हमें देना है नंबर ठीक है और यहाँ पर लिखा मैंने नंबर अब ये फील्ड का नाम ही हमने नंबर दे दिया है यहाँ पर हम नंबर ही इनपुट करेंगे दैट्स वाई यहाँ पर हम नंबर लेने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर नंबर डेटा टाइप को चूज कर लीजिए और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कंडीशन लगाएंगे तो आप चाहे तो क्रिएट पे जाके एक बार डिज़ाइन पे जाके वहाँ से भी लगा सकते हैं और थाउजेंड सिक्सटीन यूज़ कर रहा हूँ तो यहीं पे लगा लेता हूँ तो यहाँ पर एक आ, मैं फील्ड ले लेता हूं कंडीशन ठीक है क्या लेता हूं कंडीशन तो ये कंडीशन में आने के बाद यहां पर हमको कैलकुलेटेड चूज कर लेना है अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो यहां से क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाके वहां से आपको करना पड़ेगा कैलकुलेटेड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी एक्सप्रेशन बिल्डर की और यहां पर हमको कंडीशन देनी है कंडीशन क्या देना है यहां पे लिखना है नंबर क्योंकि इस फील्ड को नाम दिया हमने नंबर ठीक है तो नंबर दे दिया हमने और ये यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं कंडीशन देने के लिए एक्सेल में भी यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पर ये है कि आई इफ लगाना होगा आपको इफ नहीं लगाना आपको आई इफ लगाना है ठीक है आई इफ लगाएंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अब यहाँ पे कहेंगे the number is less than ठीक है लेस देन कितना कह देते हैं लेस देन कह देते हैं फिफ्टी ठीक है कॉमा अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए अगर ऐसा हो तो यहां पर प्रिंट हो जाए 50 और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में यहां पर ये सेल ब्लैंक रह जाए ठीक है तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहां से जब ओके करेंगे और यहां से जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आ गया है अब यहाँ पर कुछ इनपुट करते हैं देखते हैं क्या होता है ठीक है यहाँ पर इनपुट करता हूँ मैं 30 ठीक है तो यहाँ पे अपने आप 50 आ गया कंडीशन में ठीक है और यहाँ पर अगर मैं इंटर करता हूँ 40 तो यहाँ पर भी 50 आ रहा है ठीक है अगर मैं यहाँ पर कुछ और एंटर करता हूँ लाइक 67 एंटर कर देता हूँ तो ये सेल ब्लैंक रह जाती है देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे 100 एंटर करता हूँ तो भी ये सेल ब्लैंक रहती है कुछ इस तरीके से ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पे 40 एंटर करता हूँ या 43 एंटर करता हूँ ऐसे कुछ एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि 50 आ रहा है तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आया तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग